करना चाहेंगे Example, find the square root of 3249. Remember, एक और नौ का स्क्वायर इससे खत्म होता है दो और आठ का स्क्वायर चार पे खत्म होता है तीन और सात का स्क्वायर नौ पे खत्म होता है चार और छह का स्क्वायर छह पे खत्म होता है पाँच का स्क्वायर पाँच पे खत्म होता Find the square root of 3249. Remember, square of 1 and 9 end with 1. Square of 2 and 8 end with 4. Square of 3 and 7 end with 9. Square of 4 and 6 end with 6. Square of 5 end with 5. Step one units place से जोड़े बना लें एग्जाम्पल देखें स्टेप टू फाइव को टेंस प्लेस पर लिख दें फाइव को टेंस प्लेस पर क्यों लिखेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है और 32 का क्लोजेस्ट भी नोट 6 का स्क्वायर 36 है और 32 का क्लोजेस्ट भी है तो 6 को टेंस प्लेस पर क्यों नहीं लिख सकते आप लोएस्ट क्लोजेस्ट लेंगे जो 32 से कम होना चाहिए और 32 का क्लोजेस्ट भी यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ देखिए लास्ट डिजिट नाइन है तो थ्री और सेवन का स्क्वायर नाइन पे ख़त्म होता है यहाँ देखिए यहाँ या तो थ्री या सेवन लिखेंगे यहाँ इन दोनों में से कौन सा नंबर लिखेंगे चलिए जानते हैं स्टेप थ्री फाइव को नेक्स्ट हाइड से मल्टीप्लाई कर दें five multiply six number thirty two और नंबर थर्टी में बड़ा नंबर 32 है so select the higher number whose square ends with nine यहाँ देखें so select the higher number example seven seven को यूनिट्स प्लेस पर लिख दें और हमें हमारा आंसर मिल next example Find the square root of 454276. Step one unit digit से जोड़े बना लें एग्जाम्पल देखें स्टेप टू 67 को टेंस प्लेस पर लिख दें यहाँ क्योंकि 67 का स्क्वायर 4489 है और 4542 का क्लोजेस्ट भी स्टेप थ्री 67 को नेक्स्ट हाई डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें 67 multiply 68 equal two four number 4542 और नंबर 4556 में छोटी नंबर 4542 है so select the smaller number whose square ends with 6 यहां देखें so select the smaller number example 4 four को यूनिट्स प्लेस पर लिख दें आंसर सिक्स सेवन फोर पांच सेकेंड में स्क्वायर निकालना जाने डिस्क्रिप्शन आइकन पर क्लिक करके